الكثير من الانميات والافلام يصير لها العاب، لكن القليل منكم يعرف ان في العاب مشهوره صار لها انميات، لذلك في هذا الفيديو اليوم راح نعدد لكم العاب مشهوره صار لها انمي جامد. واول لعبه معنا هي Devil May Cry طبعا كلنا نعرف سلسله Devil May Cry الشهيره وبطلها الرهيب دانتي، واللي ما يعرفها هي عباره عن لعبه hack and slash بنظام سريع، والقصه بشكل بسيط عباره عن شخص قاتل الشياطين اسمه دانتي. وطبعا القصة بتتطور وبتصير أحداث كثير وشخصيات جديدة بعد والعمل هذا صار له أنمي في 2007 وأحداثه تقع بين الجزء الأول والثاني يعني قصة جديدة خاصة للأنمي ومميز أنها رجعت شخصية ليدي لأن الأول ظهور لها كان في Devil May Cry 3 وذاك الجزء قصته قبل أحداث الجزء الأول الانمي كان من انتاج الاستديو العظيم Madhouse اللي انتج remake Hunter Hunter ومسلسل الملاكم ايبو وكان مكون من 12 حلقه سلسلة Final Fantasy أشهر من نار على علم وصدر منها أجزاء كثيرة جدا وكل جزء بيكون فيه قصة جديدة مختلفة عن اللي قبل وشخصيات جديدة وصدر له انميين الأول باسم Final Fantasy Legend of the Crystal والثاني Final Fantasy Unlimited وصدر أيضا حلقات وأفلام قصيرة تكون تابعة لأجزاء Final Fantasy المشهورة مثل Final Fantasy 7 و Final Fantasy 15 Legend of Crystal كان عبارة عن انمي مغامرة ابطالها ولد وبنت صغار ورحلتهم في البحث عن الكريستالات والمميز فيه كان الاخراج الحركي والابداع في الرسم والقصة تكون مكملة لأحداث لعبة Final Fantasy 5 وكان من إنتاج استوديو Madhouse وصدر في سنة 1994 ومكون من أربع حلقات بس أما فاينل فانتسي أنليمتد فهو أنمي ما فيه أي علاقة تربطه مع Final Fantasy فقط الاسم ووجود شخصية الشوكوبو فيه وشخص اسمه سيد لأن كل أعمال Final Fantasy لازم يكون فيها شخص اسمه سيد قصة الانمي فيها نوع من الغرابة والكوميدية وفيها أيضا فكرة قريبة من فكرة أبطال الديجيتال أن التوأم أخ وأخت يبحثون عن أهاليهم المختفين ودخلوا صدفة إلى عالم جديد الانمي صدر في سنة 2001 من استديو Gonzo وكان 25 حلقة سلسلة Fire Emblem الشهيرة هي عبارة عن ألعاب فيها قصص عظيمة وحروب تصير فيها ونوع اللعبة استراتيجي قتالي واللي يميز السلسلة قصصها والشخصيات اللي فيها أبطال مثل البطل مارث اللي كان متواجد في أكثر من جزء للعبة وهو اللي بدأ السلسلة ويمكن آخر جزء صدر Fire Emblem Three Houses هو الجزء اللي تفرد فيه بقصة جديدة وشخصيات أيضاً وصدر الانمي لهذه السلسلة في سنة 1996 وكان مبني على قصة لعبة Fire Emblem واسم الانمي كان Fire Emblem Mystery of the Emblem وكان مكون من حلقتين بس طبعا سواء اذا كنت بتتابع الانميات او حتى تلعب اونلاين بتحتاج الى نت سريع وما يقطع وتقدر تعتمد عليه طيب خلونا نقول لكم انه في مزود خدمه يعطيك باقات 5G مع اشتراكات لمدى الحياه لخدمتين ال OSN Streaming وال GeForce Now كل هذه الأشياء بتجي مع باقات 5G المنزلية من زين صراحة العرض ما يتفوت والآن خلونا نرجع للعبتنا الرابعة سلسلة Ninja Gaiden اشتهرت بأنها تعتبر من أصعب الألعاب في التاريخ واتكلم عن الثلاثية الأولى اللي ظهرت على جهاز النينتندو وبعدها صار لها reboot مع remake ونزلت منها أيضا ثلاثية جديدة وصدر له فيلم انمي قصير في عام 1991 باسم Ninja Ryukenden وأحداثه كانت بعد الجزء الثاني الكلاسيكي من إنتاج استوديو جونيو لعبة Zone of the Enders، اللعبة هذه لما صدرت في الاسواق كانت عنوان جديد وما حد يعرف شيء فيها، لكن في سببين خلوا الناس تشتريها وهم ان منتج اللعبه كان الاسطوره هديو كوجيما واللي اخر لعبه اصدرها كانت Metal Gear Solid على البلاي ستيشن فلكم تتخيلون كيف كان حماس الناس لما شافوا اسمه على غلاف اللعبه والسبب الثاني اللي خلاني انا شخصيا والناس كثير يشترون اللعبه هو انه كان موجود فيها disc اضافي يكون فيه demo لعبه Metal Gear Solid 2 المنتظره طبعا وقتها ما كان فيه متجر رقمي تحمل ال demo منه والطرق كانت من مجلات كمبيوتر او مدمج المندمجه مع اللعبه وطبعا لعبه Zone of the Enders كانت لعبه ممتازه جدا ونالت اعجاب الجمهور واللعبه كانت فكرتها حرب اليين في الفضاء مع قصه ممتازه وصدر لها عملين انمي الاول هو عباره عن فيلم قصير باسم Zone of the Enders Idolo والثاني مسلسل مكون من 26 حلقه باسم Zone of the Enders Dolores وكلهم احداثهم في القصه تكون قبل احداث اللعبه وكانت من انتاج الاستديو الشهير Sunrise اللي انتج سلسله Gundam و Gintama سلسلة Halo تعتبر من أفضل ألعاب التصويب في التاريخ وهي أيضا كانت السبب الرئيسي في بيع جهاز الإكس بوكس الأسود الأصلي وقت دخول مايكروسوفت إلى سوق الألعاب واللعبة قدمت قصة ممتازة وأهم عنصر أنها مكنت من اللاعبين اللعب عبر الشبكة ضد بعض وهذا أشهر شيء كان في السلسلة وطبعا مايكروسوفت استمرت في إصدارات اللعبة والآن إحنا ننتظر إصدار الجزء الجديد هيلو إنفينيت واللي راح يكون بعالم مفتوح وصدر لها انمي في 2010 وهي عباره عن سبع حلقات مختلفه من انتاج استديوهات مختلفه مثل استديو اي جي واللي اعطانا Haikyuu Kuroko no Basket. وايضا استديو توي انيميشن اللي اعطانا اعمال مثل One Piece و Dragon Ball. وهذه كانت الالعاب اللي صار لها انميات اكتبوا رايكم تحت في التعليقات وقولوا لنا هل فيه انميات ما ذكرناها